On attaque la deuxième session, enfin plutôt la deuxième partie de la deuxième session. On les sent nettement moins frais. Euh, ok, alors, on tend la jambe, pépette, le genou, comme moi. On reste près du sol. Non, non, près du sol. Tes, tes bras, ça aide. On en connaît un autre aussi. Non, non, tes omoplates, ça c'est interdit interdit. Non, non, non. Lui, il est en mauvais état. Je sais même pas comment il marche. <laughs> Vas-y, tu lèves, tu lèves le... <laughs> lève le, le homoplate. Ouais, non, celui-là, il faut faire quelque chose. Ouais, voilà. Tu lèves la jambe et tu lèves les homoplates. Voilà. Léger, comme ça, c'est ça. Le plus près du sol, c'est là que c'est bon. Alors, celui-là aussi, il triche. Le chien, il kiffe grave. Il aime la gymnastique, je te jure. Regarde, ouais, le chien, le Toto, Papa aussi, il est content. Vas-y, lève. Regarde, regarde, regarde, c'est trop ça, c'est kiffant ça. Vas-y, lève, lève, lève, lève. Vas-y, mon frère. Non, non, sans les, sans les mains, sans les mains. Ouais, ouais, celui-là aussi, c'est... C'est un courageux chouïa. Alors, l'autre côté, là, on a un cassou. Vas-y, lève homoplate. Ouais, le, le chien, là, c'est celui qui kiffe le plus, là. Tu vas, voilà, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, la petite. Vas-y, lève. Lève-moi tout ça. Merci. Ça fait trop mal. Regarde, il le Bon, regarde le yinche, il est content. Ok, ça marche. C'est pas mal, ça. Alors, on se lève. On tend les bras. Le genou, il vient là. La petite, elle sait faire ça. Et on monte, tout bêtement. Yak. L'oiseau, ça s'appelle. Non, non, tu tends jusqu'au bout. Les deux bras. Là, j'ai qu'un bras. C'est ça. Ça, ça, regarde, ça reste, ça touche pas le sol. C'est bon pour l'équilibre, c'est bon pour tout. Et ça monte. C'est ça. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Le chien kiffe moins ça, parce que c'est facile. Lui, il veut la difficulté. Ouais, ça, elle arrive, euh, Pépette. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est bon, ça. On continue. Alors, maintenant, on va attaquer les latéraux. Ça, c'est pas une histoire gagnée. Alors faites comme moi. Allongez-vous déjà. Hein. C'est ça. Allonger, ça lui plaît. Saïd, il préfère être allongé qu'assis et éventuellement même couché. Donc, de là, on lève la jambe, suspension, la première. Yak, on se tient pas dessus, on est bien d'accord. La deuxième, elle vient dessus. On tend le bras. Non, non, l'autre. Voilà, c'est ça. Tu tiens ici. Et ça, ça bouge. Allez. Ça, euh, pépette. Voilà, sur la tranche, si je puis dire. Euh, toi, rapproche-toi aussi de la tranche. Toi, comme le gâteau. Tu lèves les deux. Les deux sont parallèles. Et on bouge. Toi, tu es euh, vers moi. Euh, vers moi. Allô, vers moi. Comme ça. Voilà, 50 fois. Vas-y, ça fait du bien, ça ouais, là, tu vois, ce qu'il faut, c'est que ce soit parallèle. C'est beaucoup plus drôle. Comme je le fais, c'est beaucoup plus drôle. Ouais, ouais, c'est rien, ça. Ça fait du bien. Et ça, je peux te dire un truc, c'est très, très bon. Toi, rapproche-toi. Voilà. Regarde. Hé, hey, Junior Casulo Ouais, Casulo, c'est toi le Casulo. Vas-y. Vas-y. Ouais, ouais, je vois. Ouais, c'est ça, je regarde. Alors, on va attaquer l'autre job courageusement. Yac. Pareil, on lève la jambe, on est sur la tranche. L'autre bras, il est tendu. Non, tu lèves cette jambe, c'est ça. Parallèle, les deux pieds. Lève ta jambe de dessous. Non, non, tricheur. Là, là, là, là, là, Après, on va te battre. Ouais. Ok, et on monte, 50 fois. Allô, lève ta jambe de dessous, Cassoulo. Le footballeur, là. Je sais pas ce que tu vas footballer, mais lève ta jambe. Ouais. Indienne. Ouais, ça fait du bien ça. Ça c'est bon ça. Ça, ça fait du bien. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais, là. là. En plus, on a une bonne musique là. La musienne. C'est bon. On se pose un peu. Tailleur, toujours pareil. En tailleur. Sinon le chien il te bouffe. Vas-y. <laughs> On inspire. Tiens-toi droit. C'est ça. Les mains. Inspire, mon nounours. Vas-y. allez ah, toi tailleur, euh, les deux, vous pouvez pas. Alors, les deux, vous allez vous mettre les pieds sur les pieds. Vous aussi, vous savez comment ça marche. Non, non. Mettez-vous en face. Écartez vos pieds. Prenez vos mains. Tendez vos pieds. Voilà, ça se touche. Alors, le but du jeu, il y en a un qui va faire 10 par là, l'autre 10 par là, tout doucement. Pareil, ce que vous avez fait hier, écarté. C'est ça. Comme au judo, ça, c'est tout bête. Voilà. Attends, attends, attends, On laisse les jambes tendues. Pareil, tout doucement. Alors, il y en a un qui va d'un côté, vas-y. Toi, tu pousses et lui, il tire. Dix fois et après l'autre côté. Tout doucement, tout doucement, progressivement. Sinon, vous allez vous casser quelque chose. Leicester, doucement. <laughs> Mchouya. C'est ça. Chouya. Ah. Ça, l'inconvénient, faut être deux. Le chien, il, kiffe moins ça parce qu'il sent que c'est facile. Vas-y, tire. La mzienne. Tout doucement, regarde, progressif. C'est un bon mouvement, ça encore. La ah, la magnifique. Allez, on se pose, on va attaquer un peu les coups de pied. Yalla. Alors, toujours pareil, omoplate au-dessus du sol. Oh là <laughs> De là, on incline un peu. On tend le bras. Ah, ça y est, le chat reprend des, couleurs là. Ok, on lève. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Eh, eh, eh, pépette Toujours la jambe, pas couchée. L'autre, pas couchée. C'est pas mal. Mieux. Allez. Ça, c'est très beau pour le quadriceps, pour la jambe, pour les hanches. Euh, pas vraiment, non. Triceps, c'est le bras, si tu veux. Ok, l'autre côté. Oui vous voulez faire la gym, les filles Non. Ça marche. Ça marche. Ouais. Archoma, t'as pas honte Ouais. Reviens à gymnastique. Regarde pas des choses comme ça. C'est pas ton âge. Bon. Ouais, ouais. Ça marche. On revient en tailleur. On revient en tailleur, pas de pourquoi, tailleur. Ok, on, les, on écarte les... <laughs> on écarte les bras, yallah, en avant. Les bras tout en haut. Les deux, t'as deux bras. Deux oreilles, deux... Enfin, deux tout, quoi. Tu m'as compris, on tend les bras. Allô, les deux. T'as deux bras, tends. Oulala. là là, c'est les sous doués au clair de lune, ouais. C'est ça. Tends. Les deux réunis comme ça. C'est ça. On les tend le plus possible. De là, on allonge les jambes. On reste avec nos bras tendus. Et on reste comme ça en latéral et on descend légèrement. Voilà, comme ça. Non, non, tes bras. Regarde, regarde ce que je fais. Pas compliqué. Allô, pas compliqué, un peu douloureux allô On lève les omoplates, là t'es couché comme une merde. Euh, comme. Vas-y, lève. Hein La Alors maintenant on va attaquer les, choses les plus, les plus fortes. Les vrais mouvements. Hein les mouvements d'hommes. Où tu vas Vas-y, vas-y. Non, non, mieux. Alors, tu vas te mettre sur le dos, comme moi. Allô

Ça y est, à vous. Ouais, merci ma poule. À toi. Voilà, lève-le. Levez-le. Yalla. Non, pas du tout. pas du tout. T'es loin. Vas-y, allez, on se lève. Vas-y, vas-y, sur le dos. En avant.